abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki min husnil islamil mar'i tarkuhu mola ya'ni ravohi imom termiziy abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasuli akram sollallohu alayhi vasallam kishi islomini go'zal bo'lishi o'zi uchun behuda narsalarni tark qilishidadir degan ekanlar o'ziga kerak bo'lmaydigan narsalarni tark qilsa ana islomini yaxshi bo'lganligi ekan bu insonni bu degani foydaligini olsin yaxshisini olsin yomonini tark qilsin degani qarang qarangda mana bittasi shu hadis shuning uchun inson hayotida yaxshilik qilish kerak deymiz yaxshilikdan murod nima desa ibodat yaxshilikdan murod ibodat ibodat hamma yaxshilikni o'z ichiga oladi